Če pogledamo, eh, ko smo vstopili v 21. stoletje, so nam eh, pripovedovali, da to 21. stoletje bo fantastično, vse bomo imeli, plus tri robote na Marsu in jih imamo, da so varni pred nami. Kar se dogaja pa na tem planetu, je pa to nekako poetično povedano, kot da bi zamenjali številke, kot da nismo več v 21. stoletju, ampak da smo v 12. To, kar čutim, je kriza kompletna kriza. O bližnjem vzhodu je mogoče pisati najbolj radikalne neumnosti, pa nihče tega potem ne zanika. Zato, da odkrijem tiste zgodbe, ki so ponavadi zapakirane v statistične podatke, ki jih menjski mediji posredujejo javnosti in tako naprej. Tako sem zaključil, da uh, ne morajo, me ne morajo razumeti, ker imajo utrjene, fiksne predstave, tisto pa večinoma laž. Dobre, to vse nekako sprememo kot samo umevno, ja, ja, ja, se smo videli na YouTubu, kaj dela. V resnici nas je pa doletelo nekaj veliko bolj strašnega, da namreč vtis imamo, da vemo, vemo pa ne. To, kar vas ubija um duhovno, kulturno, socialno, tiste dol iz trebla zaradi, te vašega, zaradi tega hlastanja, pa vedno več, pa vedno boljš. Krivim medije v veliki meri za to vrstno stanje duha, Cajtgeist, recimo. Ne? In večina informacij prihaja iz istega vira, iz dveh, treh agencij in iz interneta. Ne? Zreducirani na to, da v bistvu niso novinarji, ampak so prevajalci prevajalci novic iz angleščine v slovenščino. Skratka, kar je napisal v Associated Press, Reuters in tako naprej. Zakaj? Ker če hočeš svet razumeti, moraš videti in vedeti. To so dejansko konkretni ljudje, ki, oziroma konkretne organizacije, ki narekujejo tempo razmišljanja in narekujejo tudi način, kako razmišljati o svetu, kako osmisliti ta svet. Ne? Ampak je prav, no, da da odpremo srca in, in jih poskušamo razumeti od srca, ker takrat um ne more toliko stvarati.